始めましょ Isle of fighting to come again. As a year flew by from the excitement, now declare the opening of our special team tournament begins. in 1996. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje, no dia da gravação desse vídeo, ocorreu uma transmissão ao vivo da reunião entre publicadoras de jogos de luta japonesas. E nela tivemos, dentre outras coisas, um trailer confirmando a Shizuru para o KOF 15. Então hoje, vamos jogar o The King of Fighters 96, que foi onde ela apareceu pela primeira vez. Se você acompanha os vídeos de coffee aqui do canal, sabe quem não pode faltar no trio. E o primeiro desafio é contra o trio do Japão. Começando por Kyoko Zanagi. O gordão é o meu salva-fichas desde a época dos fliperamas. Na minha época, só eu jogava com ele. Até hoje é raro encontrar alguém que joga. Ah, protagonismo aqui não! E agora, Guru Diamond! E agora, Vinimaru! engraçado a narradora falando os nomes. Isso! Isso! Prendeu no canto! Já era! É isso aí, a primeira luta já foi! E agora, o trio da Coreia! E eu vou escolher Goro Diamond. Começando pelo Choi. O Shang teria problemas para enfrentar um personagem tão pequeno e rápido. Gorodaimon é uma opção melhor. Choi pula muito. E Gorodaimon pode catar no ar. Pode agarrar no ar. Shang também agarra, mas é só no chão. Tio Dói. E agora, o Gordão. que o Coffee 15 volte com os personagens torcendo lá atrás. Muita gente não sabe, mas eles tinham uma função de striker. Os carinhas ali atrás estão ali para bater, caso você tente atacar um oponente é atordoado. Até a Pantera do Rugal. Não tá ali de enfeite, ela também bate. Isso é bem raro, então se você quiser ver isso acontecendo... Aconteceu isso no meu vídeo do KOF 94. E agora, o trio do Fatal Fury. começando por Enzi. King versus Aiden round one. Ready, go! Yeah! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, Terry! E agora, Joe! Tá Trollou todo mundo. Eles anunciaram o Joe entre o Yori e o Kyo, causando uma confusão generalizada. Além da piada, foi por conta do lançamento de SNK vs Capcom de Neo Geo Pocket para o Switch, E agora o trio do Art of Fighting. Saiu Takuma e entrou a Yuri no lugar. Começando por Ryo. agora, Robert. Ou Loba, <laughs> como os narradores chamam. E agora, Yuri! isso aí! E agora o trio Yagami. Começando por Yori. Seu buraco é um mistério. <laughs> Vamos lá, King! Quebra a cara dele! Ah, cai dentro! E agora, Maturi! E agora o Vasco da Gama, digo. Vai-se! Isso. Toma! E agora, o trio da Atena, os Cycle Soldiers! Agora o velhote. agora sou Não esqueça que o feedback é muito importante. Eu leio todos os comentários. E agora, os Ikari Warriors! Começando pela Leona. É a estreia da Leona. Ela entrou no lugar do Raiden. E agora, Ralph. E o oh, cara, se achando é Rambo. E agora, Clor! E só que tem Clark no nome tá se achando super-homem. <laughs> Já era. E agora, o trio das garotas. Começando por Kazumi. Que ao contrário do Daniel no top da depressão, eu amo a Kazumi. <laughs> <laughs> e agora, mais Shiranui! Opa! Ah, maldita! Pega ela! E agora Agora é o gordão que vai ter que decidir a parada. É isso aí! E agora, vamos para o trio de chefes. Começando por Geese. E agora, Mr. Big. E agora, Krauser! É. Sobrou pro cordão de novo. Salva fichas. Ativar. Vamos lá, salva fichas. Ativar. O momento mais aguardado! Chizuru! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos de coffee? Então, não esqueça do like. E agora, vamos para o chefe! A batalha final! Goenitz som de asneira. vai, vai, vai. conseguimos! Beleza! Ah, moleque! O KOF 97 já tá aqui esperando para ser lançado. Mas eu preciso do seu like, beleza? Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!